Vamos a aprender cómo verificar el teorema de máxima transferencia de potencia a través de ORCAD. Aquí podemos observar a la izquierda tenemos un circuito y se nos solicita calcular el equivalente de Thevenin entre los terminales A y B. Entonces, realizando los cálculos, nos queda este circuito simplificado con la tensión de Thevenin igual a 1,78 voltios, la resistencia de Thevenin 777,293 y la resistencia de 2 kilo conectada entre los terminales A y B. En primer lugar vamos a verificar que el equivalente de Thevenin sea correcto. Para eso puedo tomar la tensión entre A y B sobre la resistencia de 2 kilo y comparar con la tensión que tenemos aquí en el circuito simplificado o la corriente que circula entre A y B a través de la resistencia de 2 kilo en el circuito completo y en el circuito simplificado. Vamos a tomar la corriente como, como referencia. Observemos que ambos circuitos están conectados a la misma referencia, ¿sí? Y aquí vamos a definir los, perfiles perdón, de simulación y vamos a llamarle máxima transferencia potencia. Lo voy a llamar crear. y en la ventana emergente que aparece vamos a definir los perfiles. Estamos trabajando en corriente continua, ¿sí? Fijémonos, fijémonos que tenemos dos fuentes de corriente continua. Entonces mantenemos, eh, nos mantenemos en el dominio del tiempo. Esto dejamos así como está en opciones generales. Y el tiempo inicial y final de simulación dejamos también así como está. El máximo paso de simulación no va a influir en la gráfica de, de la corriente, tensión o potencia debido a que estamos en corriente continua. Entonces voy a definirlo como mil veces menor a la diferencia entre, el tiempo final y, e inicial de simulación, que sería mil nanosegundos dividido mil, un nanosegundo. Aplicar, aceptar. Muy bien, vamos a definir un marcador de corriente selecciono el marcador de corriente y posiciono aquí sobre la resistencia de 2 kΩ. Estoy diciendo que con esto la corriente circula desde la terminal A hacia la terminal B, ¿sí? entrante por este extremo de la resistencia. Y vamos a ver qué valor nos arroja. Le damos, corremos la simulación. Vamos a hacer doble clic derecho sobre la, gráfica para hacer un poco más visible. Vamos a hacer que sea más gruesa. Ahí. Muy bien. Y vemos que se posiciona, esto sería 0,6, aquí 0,7, 0,8. Esto sería un poco inferior a 0,65 mA. Para ver, para ver el valor exacto, vamos a presionar aquí en tu el cursor y acá en la parte inferior derecha me va a aparecer el valor de la corriente que es 640 microamperes y pasando a mili sería 0,64 miliamperes entonces vamos a cerrar y esperamos obtener el mismo resultado aquí en el equivalente de Thevenin posiciono en el mismo punto mi marcador de corriente y esto vamos esto para que no interfiera con la visibilidad, vamos a pasarlo aquí a la izquierda. Entonces, vamos a correr nuevamente la simulación y ver qué resultado arroja la, para la corriente. Y vemos que nuevamente estamos aquí por debajo de los 0,65 mA. Y para ver exactamente el valor, le doy clic en Tube del cursor. Pasando a miliamper nuevamente, podemos redondear a 0,64 miliamper. El resultado no es exactamente igual al a la corriente del circuito completo. Voy a cerrar acá. Porque aquí estoy usando un redondeo para la resistencia equivalente de TDN. ¿sí? Y nada más uso tres decimales. Entonces hay una pequeña diferencia, pero redondeando, en ambos circuitos obtengo 0,64 miliamper, lo que nos da la información de que nuestro equivalente de Thevenin es correcto, ¿sí? Y de esta forma puedo trabajar tanto con el equivalente de Thevenin como con el equivalente de Norton. Voy a seleccionar y borrar mi marcador de corriente y vamos a lo que queremos medir que sería la potencia. Voy a mi marcador de potencia y voy a utilizar directamente mi equivalente de Thevenin para utilizar el marcador de potencia, si yo lo coloco en, un conductor, por ejemplo, me aparece un error, me dice que el marcador tiene que estar conectado a un elemento de circuito. Le doy a aceptar y lo posiciono encima de la resistencia y de esa forma se coloca el marcador de, potencia, Y vamos a ver qué potencia estoy obteniendo en este punto sobre la resistencia de 2 kilo en estas condiciones de circuito, sí. La potencia sobre la resistencia de 2 kilo esto vamos a agrandarlo nuevamente, trace property. Ok. Y me arroja una potencia si presiono todo el cursor que es 0,82 miliwatts un poco encima, por encima de 0,8 miliwatts, 0,82 miliwatios, es lo que tengo, lo, que se está disipando actualmente sobre la resistencia de 2 kilo Bueno, según el teorema de máxima transferencia de potencia, tenemos que la máxima potencia que este circuito puede transferir a una carga RL entre A y B es cuando RL vale el mismo, tiene el mismo valor que la resistencia equivalente de Thevenin o de Norton. <clears throat> En este caso, cuando RL, que es R7, valga 777,293, voy a tener la máxima transferencia de potencia para este circuito. Voy a cambiar entonces esto. Obtuvimos recién un valor de 0,82 mW aproximadamente. <clears throat> Entonces voy a cambiar esto esta resistencia de carga a 1 kilo ohm y me estoy aproximando más a la resistencia de Thevenin o sea que en este punto debería tener una potencia mayor que la potencia para una resistencia de 2 kilo ohm aquí en la carga y vamos a ver qué potencia tenemos le damos correr a la simulación y obtenemos una potencia de aproximadamente un miliwatt Vamos a darle clic en tu el cursor. 1,0031 <clears throat> miliwatts. Que es superior a 0,82 miliwatts. <clears throat> y cuando tenga un valor exactamente igual a mi resistencia de Thevenin, voy a cambiarlo esto por el valor de la resistencia de Thevenin R6, que es 777.293 ohmios. Vamos a moverlo hacia la izquierda. <clears throat> Le damos play y esta es la máxima potencia que el circuito puede transferir a una carga entre los puntos A y B, este mismo circuito. Tenemos una potencia un poco superior otra vez a los 1 mW. Presionando todo el cursor y me da 1,02 mw que es superior a la potencia anterior, ¿sí? que está nada más un poco por encima de los 1 mw Muy bien. Y si yo voy bajando el valor de la resistencia, tengo que tener una potencia menor a 1,02 miliwatts, que es mi máxima potencia. Voy a poner, por ejemplo, 500 ohm. Para la resistencia de carga, le doy play. Muy bien. Obtenemos un valor por debajo de los 1 miliwatts. Vamos a ver cuánto es. Con Contuve el cursor. Me sale que es 0,97 miliwatts, que es inferior a la potencia máxima de 1,02 miliwatts miliwatts. Ahora, ¿cómo yo puedo parametrizar esto para que, para que pueda obtener una gráfica de la potencia sobre la resistencia de carga en función de la resistencia de carga y verificar de esa forma la curva de la máxima transferencia de potencia? Bien, eso es lo que vamos a ver a continuación. Cómo parametrizar y cómo obtener la gráfica de la máxima transferencia de potencia. Vamos a cerrar esto. Para parametrizar esta resistencia la voy a cambiar por... Esto va a ir variando el valor de la resistencia. Esto va a ser mi escala... En vez de mi escala de tiempo, sobre la abscisa voy a tener una escala de resistencia, ¿sí? RL, que va a ir de un valor inicial a un valor final que yo defina. Entonces, vamos a llamarle a este valor doble clic, RL, lo voy a llamar se le puede poner el nombre que, uno quiera, entonces, pero yo le voy a poner RL para denotar que es la resistencia de carga. Y esto va entre llaves, ¿sí? Llave por acá, cierra con llave, le doy OK. A continuación, busco acá en partes, parámetro, param, el nombre del componente es, el, y del componente es param barra especial, special le doy doble clic voy a posicionar esto donde sea visible por acá muy bien entonces voy a darle doble clic a parámetros y esto es lo que aparece normalmente una disposición horizontal de las características del elemento de circuito o del componente de Orca. para verlo mejor voy a presionar aquí en pivot esto me da una visualización mejor vertical para este caso. Le damos a nueva propiedad, new property. Me dice que esto va a cambiar las propiedades y le doy que yes. Pongo el nombre de mi parámetro RL, ya sin llaves. Y un valor intermedio, cualquier valor que esté en mi escala, en mi eje de abscisas, ¿sí? En este caso mi resistencia de Thevenin vale 777 .293 ohmios aproximadamente. Entonces yo puedo variar mi resistencia, por ejemplo, entre 100 ohm y 5 kilo ohm, 2 kilo ohm. Ya eso según como, como yo quiera graficar, ¿sí? ¿Qué, tanto quiero ver de la gráfica para qué valores de resistencia, ¿sí? Entonces, acá en valor lo que tengo que poner es un valor intermedio para RL. Podría ser la misma resistencia de Thevenin, o un valor que esté dentro del rango, voy a poner yo un kilo ohm, Un kilo un valor de referencia nada más. Y le doy OK. Esto me dice que va a cambiar las propiedades del componente, le doy yes. Y acá vemos cómo ya se me definió el parámetro RL, valor de referencia, un kilo Clic derecho, le doy clic derecho aquí sobre RL. Display, name and value, la tercera opción, para que me muestre en la gráfica el valor de la resistencia, de, el valor de referencia de mi resistencia de carga. Le doy OK. Luego le doy aplicar. Yes. Una vez aplicados los cambios voy a la página 1 nuevamente. Y esto es lo que logro que, que me muestre el valor de referencia de mi resistencia de carga al darle display. Muy bien. Y a continuación vamos a editar nuestro parámetro de simulación. Vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a cambiar esto, el dominio del tiempo. Vamos a seleccionar DC Sweep. Como estamos en corriente continua, seleccionamos esta opción DC Sweep que significa barrido en corriente continua. Y acá seleccionamos Global Parameter parámetro global. La tercera opción, el nombre de mi parámetro es RL, ¿sí? Entonces coloco acá RL, así mismo como definí con mayúsculas. Mm, la escala podemos poner, podemos dejar en lineal porque no, va a haber una escala muy grande, no, va a haber, una diferencia muy grande entre mi escala inicial y final, ¿sí? Entonces lo dejamos en lineal. Podemos comenzar con un valor, por ejemplo, de 100 ohm y terminar con un valor de vamos a comenzar con 5 kilo 5k y el incremento es a qué paso me va a ir graficando el, para qué valores de resistencia por ejemplo si le doy un incremento de 500 va a comenzar en 100 luego me va a graficar el valor de la potencia para en este caso la potencia verdad o de lo que yo quiera medir me va a graficar el siguiente valor para 100 más el incremento 500 que sería 600 ohm y luego para 1,1 kilo ohm y así sucesivamente. A este paso él va a ir sumando el valor de RL para graficarme eso en la ordenada. Le doy aplicar, aceptar. Entonces, voy a borrar el marcador de potencia para ver lo que ocurre, ¿sí? Le doy play. Y acá ya vemos que en la abscisa tenemos un eje de resistencia, ¿sí? O sea, un eje que depende de la resistencia de carga RL, ¿sí? Que va entre 0 y 5 kilo como yo definí, pero va hasta 4,8 por el, por el paso que nosotros hemos definido, ¿está bien? Muy bien. Esto voy a cerrar. Y lo que quiero medir es la potencia. Inserto acá el marcador. Lo que yo coloco acá, potencia, atención lo que quiera medir, me va a graficar contra el valor de la resistencia RL, En este caso la potencia en RL contra los distintos valores de la resistencia de carga. Eso es lo que voy a poner. Le doy correr a la simulación. y obtengo una gráfica de la potencia contra la resistencia RL, Y acá vemos que tenemos una potencia superior que es 1, un poco superior a 1 miliwatt, <clears throat> pero tenemos una gráfica que no es muy fina. Entonces, eso es debido a lo siguiente. Voy a cerrar acá. <clears throat> Voy a modificar nuevamente mis parámetros de simulación aquí con este botón. Eso es porque mi incremento es muy grande. Entonces yo tendría que definir más puntos para RL, de modo que el graficador me dibuje una curva mucho más fina. Acá voy a ponerle un incremento de 100 por ejemplo. Cada 100 ohm entonces él va a ir graficando. Aplicar, aceptar. Vamos a ver cómo sale la gráfica. Acá vemos una gráfica voy a hacer que sea más visible. Ahí. Vemos una gráfica que dentro de todo es más fina, pero todavía vemos estas como estas distorsiones acá. No, es demasiado fina todavía la gráfica, entonces le tengo que dar más, tengo que hacer que el paso sea más fino, ¿sí? El paso al cual está graficando, voy a cerrar acá, edito nuevamente mi perfil de simulación y voy a poner que sea incremento de un ohm. Entonces cada un ohm él ya va a ir graficando y voy a obtener una gráfica mucho más fina. Aplicar. Comienzo en 100 kilo ohm, termino en 5 kilo ohm. Aceptar. Tomando como referencia mi resistencia de Thevenin. Le damos play. Acá vemos una gráfica de la potencia en RL contra RL misma entre 0 y 5 kilo <clears throat> Y acá sí ya vemos una gráfica mucho más, mucho más fina. Acá vamos a darle en Trace Property. Vamos a hacer más grueso y perfecto. Entonces acá estoy viendo una gráfica de la potencia contra la resistencia RL. Y esto tiene un pico máximo que es aproximadamente uno, un poco superior a un miliwatt, ¿sí? que es lo que estábamos esperando, que es la potencia máxima. Y eso se da aproximadamente en este punto, entre 0,5 y 1 kilo ohm, entonces muy próximo a los 750 ohm, un poco superior inclusive, coincidiendo con lo que yo tengo acá, ¿sí? Cuando mi resistencia RL valga 777 decimales, voy a tener la máxima potencia. ¿Está bien? Que es muy próximo a este punto. El punto medio sería 750 y un poco después tengo mi máxima potencia disipada sobre la carga, Así, la máxima potencia transferida por el circuito a la carga, cuando RL vale 777 y decimales ohmios. Muy bien. Y acá puedo ir viendo los distintos valores. Activo tuve el cursor. Y me va mostrando los distintos valores. Yo me puedo ir desplazando acá. acá hay una curva amarilla. Le doy clic encima y me voy desplazando. eso cambia de color al, ser desplazado. Y acá vemos cómo se va incrementando la potencia y me va indicando el respectivo valor de, del eje X de abscisas que es RL. Muy bien, entonces me voy desplazando, me voy desplazando. Y por acá estoy llegando al valor de 777. Muy próximo. Acá tengo 770 y ya me estoy aproximando a la potencia que es 1, la potencia máxima que es 1,02 miliwatts. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para que automáticamente él me posicione en el valor máximo? En este punto crítico. Bueno, para eso tengo una opción. Una vez que yo activo, acabo de desactivar. Todas estas opciones están inactivas. Pero cuando activo tuve el cursor, tengo varias opciones acá que me pueden ayudar. Por ejemplo, hay una que es cursor máximo. Esto me va a posicionar el cursor, que es lo, que yo estaba desplazando recién, la curva roja, en el punto máximo de mi función donde yo tengo un máximo, entonces él se va a posicionar. Le doy clic aquí, cursor max, y acá ya me posiciona automáticamente en el máximo valor de la función que tengo cuando x es igual a 777 ohm, RL es igual a 777 ohm, y en ese punto tengo una potencia de 1,0191 miliwatts, ¿sí? 1,02 miliwatts redondeando. Entonces de esa forma yo verifico la curva de máxima transferencia de potencia contra la resistencia RL. ¿Sí? Y aquí puedo agregar si quiero un texto, por ejemplo, para marcar un punto. Le pongo punto, tengo 1.02 miliwatts, punto y coma, cuando RL es igual a 777.293 ohmios. Puedo cambiar la fuente, hacer que sea más grande. Voy a poner que tenga un tamaño de 18, sea negrita. Y sea color rojo. Aceptar. Ok. Entonces acá yo puedo ir marcando mis puntos notables. Entonces puedo ir agregando también esos puntos aquí en mi gráfico. Voy a cerrar Y si yo quisiera, por ejemplo, graficar la tensión contra mi parámetro, que es RL, borro aquí el marcador de potencia, coloco un marcador de tensión, acá en el punto A, le doy play, y ahí veo una curva de la tensión en RL contra RL. Entonces vamos a hacer que sea más visible Muy bien. ahí tenemos una curva de la tensión en RL contra, contra la resistencia de carga RL. Y también podemos hacer lo mismo con la corriente, ¿sí? Y de esa forma podemos verificar fácilmente el problema de máxima transferencia de potencia con nuestro simulador ORCAD. Y podemos parametrizar también de esa forma un valor cualquiera de, mi circuito, en este caso RL. Hasta el próximo video.